Hola, él es Don Juan, gerente de un taller de mecánica. Su taller tiene mucha competencia, y no le da tiempo de contactar a sus clientes. Usted no se preocupe, mañana a las 12 se lo tengo. Esto ya es un problema eléctrico. Estoy cansado de que mis clientes prefieran otros talleres de mecánica. Necesito una aplicación profesional para administrar mi taller mecánico. Voy a ir a buscar en internet, necesito brindarle a mis clientes un mejor servicio. Tenemos un problema con su vehículo, no tenemos el histórico, y uno de los mecánicos no se encuentra, déjeme contactar a mi jefe, vamos a resolver todos los inconvenientes de su vehículo, y le prometo que de hoy en adelante le vamos a brindar el mejor servicio. Este es el taller de mecánica de Juan, tiene muchos clientes, pero poca organización y necesita una aplicación como su mano derecha que lo ayude a ser más práctico y eficiente. Por fin encuentro la aplicación que he buscado. Una empresa llamada DesignSoft, ha desarrollado el sistema, que yo necesito para administrar mi taller de forma profesional. Voy a descargar el demo de su aplicación, y luego voy a ir a DesignSoft personalmente. Bienvenidos a DesignSoft, la empresa innovadora en desarrollo de aplicaciones móviles número uno. Es un gusto atenderlos. ¿En qué les podremos ayudar? Queremos más información sobre su aplicación Taller Alfa. Por favor pasen a una de nuestras salas de conferencia. Bienvenidos a Design Soft, un placer poderles presentar la nueva aplicación para el control administrativo, para taller automatrices, talleres de motos y talleres de bicicletas. Hemos creado para ustedes, la aplicación llamada Taller Alpha. Descargar la aplicación es muy simple, en Google Play escribimos Taller Alfa y luego le damos instalar. Luego abrimos la aplicación. Nos mostrará la pantalla de bienvenida. Si eres cliente, digite su licencia, para accesar a su base de datos, en caso contrario le damos clic en opción de demo, ingrese su correo y su contraseña, para iniciar sesión. Les presento la pantalla principal administrativa, en donde veremos desde cualquier parte del mundo, todas las estadísticas del flujo diario de nuestro taller, ahora lo que todos esperaban, vamos a crear una nueva orden, digitamos el número de placa, en caso que el vehículo se haya atendido anteriormente, se mostrará el histórico, agregamos un nuevo cliente, en caso que no exista, seleccionamos el estilo del vehículo, agregamos los detalles del vehículo, para evitar reclamos de los clientes. Tomamos las fotos del vehículo, agregamos las observaciones. Al concluir con el diagnóstico, el cliente hace su firma. El cliente recibirá notificaciones sobre el estatus del vehículo, y en línea podría chequear las tareas pendientes. Luego agregamos los servicios, con su respectivo precio, asociamos a los mecánicos que realizaran esa tarea, y le asignamos un estatus. Luego el sistema nos dirá qué producto, el cliente y el jefe de taller proceden a concluir la orden con una firma. En el sistema web, podrá recibir cada notificación cuando un producto se agrega desde la tablet. Una vez concluidos los servicios, recibirás un correo indicando que su vehículo ya está listo. Luego de facturar la orden, recibirás un correo para calificar el servicio del taller. El sistema está integrado 100% con WhatsApp. Muchas gracias. Me comentaron que nos explicaron únicamente un módulo, queremos adquirir su producto al igual que todos mis colegas, tanto nacional como internacional. Vamos a proceder a entregarle un contrato, y para sus colegas por favor anote los siguientes datos.